things. Now, that's not uh, good enough. Because you are not a purchasing officer of the state. The state, the constitution of Uganda has got purchasers, people who buy things. I've been in set House here for 34 years. I've never bought even a toilet roll here that, that I have bought. <laughs> I've never bought. It's not my job to buy. There's a buying person, I don't know who it is. Uh, controlled by, by, by, the, by the State House controller. So uh, the, I, I, know many Ugandans are angry with this, but I appeal to you, don't be angry. This will be sorted out. Because I told uh, Right Honorable Speaker how to, to, to handle this. for those who took the money and, and gave it to the, to the cow, uh, to the district task force, uh, the issue there is simply that uh, the, the, one of bad planning, interfering with the planning, that's what we can, we can, uh, we can explain to our Ugandans. Now, the ones who bought on their own, uh, the question is who authorized you to buy for the country, for the state? This is, this is public money, it's not your private money. Who authorized you? Are you the purchasing officer? So I think here the Auditor General will have to come in and audit, to audit, to say you, you, you bought badly or you <laughs> bought <laughs> well, so that we, we, we clear this. And I appeal to Ugandans not to be so angry and be diverted from our war. Uh, because the MPs have already spent the money. No, even if you have spent it, you can pay it back. You can pay it back because you have your salary. You, will pay it back if you spent it wrongly. So I think the way to clear up this mess is to uh, those who, who took the money and gave it to the task force at the district, I think that one day we can appeal to the Ugandan please forget about this. They, they gave the money to the uh, to, to, to, the district. They didn't spend it on, because the, the bad thing is to spend it on yourself. This is the terrible, terrible, terrible thing. Spend the money on yourself. This is not acceptable. We cannot have a, a society like that. Now, the ones who, who become purchasing officers, uh, ha, that one, the route, sort it out with the, with the Auditor General. Uh, you bought, what did you buy, how much, what quality was it, what procedures did you follow, did you follow the, is it what PPD, PPDM or? <laughs> that one I don't know. But then also, then also the problem of interfering, because when you go to, the, there are some who want to distribute food now. We are in an emergency. You go to distribute, how did you distribute? Did you not contribute to the, to the spread of the virus? if people did you have did you have a machinery to distribute in a safe way because uh, distribution which is done by the group in Kampala program yaffe yolunaku lwaliro dakiika mm. ziri kumi nemu ezakaita ku ssaawa esatu mm. uh, mutabani wa mole n'omwami gwe bayita yowaana gwe mm. tuli naye olunaku mm. olwaleero mm. mm. program sisimuka buli lwakusatu mm. tubeera ne mwami tamale e, nawulidde nasomyeko ku, ku, ku facebook ah, nga bagamba nti tamale mirundi agenda mu kooti yalebula yalebula mandera nina abaana baloya babiri nina baduki bakita babiri abalogo bameka kimu nkikola mu payers nasoma media law tebakukangangako eh. mm. media law defamation musango muzibu nnyo mm. defamation temugityanga you are defamed before the well thinking members of society oleeta baloya abalamuzi bannamawulire abagezi ne bagamba omulamuzi nti omusajja byeyayogera byalibula nnyo hmm. omusajja oyo omanyi baloya bababba hmm. kambabuliyo emisango ebiri egya defamation mm. ekikwewunyisa nti defamation sinyangu mukisiira hmm. bwerere defamation ben kiwanuka yawabira obota omusango mm-hmm. namugamba nti obota yagenze mu northern uganda nagamba nti banaye temulonda ben ben tawulira kabaka we ben agamba kubanga bakabaka ekka bamutegaba bamawulira balinga bukedde ne new vision ndirete paper malicious newspapers bateka beni ne bamubuuza ti ofuuse chiefu minisita wa uganda oli musajja muganda naye gwe ne kabaka ani anaagenda nga ewa munne beni kyonwanakola clarification aze muganda prime minister amu above the kabaka so anything that is related to government state the central government and the mengo the mengo leaders must come to entebe uh, does museveni go to mengo or mengo comes to entebe mm -hmm. bagenda ntebe yes mm -hmm. beni kyono kanabagaa nti again yaz e muganda issues related to culture and go to mengo mm. kakati olupapulo olwaliwo ne lukuba mumawulire olulinga olwabukedde beni ayise kabaka entebe amumalire ebizibu bye mm -hmm. tuli mu election time beni ne batandika omukuba nga babiteekako ebyobulimba kakati beni kibono kanagwabira obuti omulamuzi bamwitanga saudo udoma yali mu nigeria yagamba beni nti genda ondeetereyo abategeevu kumi abatamanyi nti chiefu minisita yasinga kabaka ekitiibwa mhm. obuti byeyogera byali bituufu nawe byeweyogera byali bituufu as chiefu minisita you above the kabaka so, do you give me ten intelligent people the well thinking members of society who can come here and testify before court that the, the president of uganda is not above the kabaka bamubula ben kiwanuka naaliwa ubuti mm. because the issue is bring well thinking members of society nze abombamanyi bagenda nebagenda mu koti nebagamba nti ah, injunction aleme kunjogerako omulamuzi nagintekako injunction nyongera nenjogera ne bamukuba emiggo freedom tekwatibwako hmm. never answer amnot your public relations officer netufuna omusango omulala biri ku social media oyo gundi mabirizi yanerekako nemugazireti nabwano wendi balete samonis wano nzisayininga ezamandeera oba gyeziri Let him come here. I'm going to wait. I'm waiting for his lawyer yeah. to come here and serve me. I will spend 30 minutes extra here. kakati <laughs> omusango omulala ogwa defamation gwali gwa abumayanja nolupapula lwa muno abumayanja yagenda ku mawuledi nabagaa nti bannange abasiraamu mbakunga abavubuka abasiraamu muwasa ababiikira mhm. abakatuli mhm. mukimu kyaki olupapula lwa muno abumayanja akunze abasiraamu bawasa ababiikira nga balowooza nti ababiikira bebali mu gogonya bebali mu konventi abumayenja yagenda mu kooti n'abasinga yagamba kyenayogedde mukimanyi bikira kigambo ki bikira maaliya vagini mu luwalabu bakiyita bikira ababiikira bavaginizi abuma yange convinced court that what he wanted was to i nti abavubuka basiramu eh, abasa bali vaginbalekuvuga gaali ninyemu eh. muno bagisalira emitwalo egi bazisonderanga namu chaki kagundi abuma yange nazimbamu nenyumba yeyerungujja <laughs> ngaokoleza akabiri tubula kabiriti kokka embeera eterere museveni is a product of a revolution museveni knows what takes to start a revolution and once a revolution you, the only way of stopping a revolution is not to, to allow it twoka revolution eringa lubuto tekoma musaiko masicomplete sayiko paka kuzala ate revolution ekibi kyayo hmm. nti n'abagitandise ebatta mm. the man who invented a giriton was killed by the giriton himself nti e giriton yatawo kutaka paka giriton yejimanyi eri mu printing yesale empapula tukiyita giriton mm. bakizingira bufalansa kyekyasalangako abantu emitwe kakati ye president akimanyi bana ekikwasa basaka baka bamugundi bonna bo bebakutte kiri ekintu eki mm. you can make a statement efulumya abantu mu mayumba gaabwe nange ne bwe mbanjikoze sisulawo when i talk that's why i record myself mm. nkimanyi nti abantu batudde kuki kunkato kunkato kakati ya pulezidenti yajjayo sikando ya palamenti why nti mwakola bubi okubbira mu pabuliki omuntu atatalina mmere ekyo kyokka omugamba nti mwemwegabidde 20 biliyoni kyokka miliyoni kimugjayo mwalibbye empolampola hmm. okubba mu pabuliki kakati kuleeta obuzibu naye ng'ate nze nkugamba nti waliwo abavubuka abaali babye 5 biliyoni beyazisuuzizza museveni mm. yamulagidde omwana si, si muvi omwana yagenda mu bank of uganda nabba 5 biliyoni nazisika mu motoka ye navuga n'agenda misso nemuzuula n'ebifaananyi ebyo pulezidenti namugamba nti ku lwokubiri yesterday bweba tozireese hmm. yagana okwogera yagaa nti i canonoletete the president i was a messenger okabulyanga koga i was a messenger i was a messenger I can only reveal the owner of this money to be the president. Not anyone else. Hey, president Nakaita. Naka kakamu bori de. And he has, we koka kakarika messenger. Zizu ziriwa. The court by rufus were after me. Were on my neck. Uriye muna woku with the senti ya zigani. Na yeba chiba yine chikuru. Nti president ibamu gama ntiebio nebifuru ma. Aba tuweja kuhi wa mruguru. Urusono lulu naluwa ruwe di. Boba kakati why do I harass parliament eyabantu milioni ebikumi ebitaano nga bavuuka babiri babadde babye 5 billion yazibasesemeza eh, babadde bazijewa mu bank of uganda ah! is not a movie nebayingira buyingisibanbanonje hmm. bajosalization okuva ewani eh, waliwo yazibawadde eh? kakati bwe kyebakola bakuliyetingawo edivason nti babba 5 billion bali abasibe abanyampi bali hmm. mu kkomera mu 7 yazibasemeseza yakagambye ku lwokubiri baitiuzidde kazizayo ku sande oli abagabe webamunzita munzite ne bamugamba kano bakagambye oliye tumumanyi bwatyo bwabeera naye gwe wabidde ki naye zizeeyo eh. bagabanya eh, wakati era eyalagira sente eyabawa eh, ssente baba mulimu mulimu hmm. balajanye ne bagaa nti omusajja mulwadde omukutula namutadde ali bubi buli lwakuwulirako eh. erinnya eh. tamala emirundi ayagala kufa ate nze tebansobola kakati kankubuulire hmm. aponye gwe basooka okugamba nti asapulayinga obuwunga hmm. aponye ensi yonna nesanyuka abaffere ne balumba mandera nibamugamba nti affe tukuyisawo naawe ogaba obuwunga is not mandela not one of the suppliers which one came first was it aponye what happened to mandela so that, to, to aponye so that mandela could take over the businessabantu bacomplaininga nti eh. ebyebyanjalo kimanyi nti abo abaana bebaddira ebijanjalo byaponye n'obuwunga nebabiteekamu ettaka eh? ne bakolayo paka ezanaye nga gwe bazanya naye aponye eh. erinnya aponye golimanyi sirimanyi limbulire alimu <laughs> nza aponye enjogera naye mm. namusanga nga akaba amaziga naga nti kyebankoze do you know Mm. that the president had to pick a phone mm. to reassure leaders of countries where aponyezi products had been rejected mm. naye nga kwakusinga yazanyira balaba abaana nti baleete mandera abawe sente mandera mu meeting etaliimu muno emeeting ya sunday yamaze esaawa kumi nabbiri 12 eh, hours mandete yayogedde siomalo nga bateesa kukikumerera aa hmm. babagambye nti bannanga omusajja atabuse naye kakati bamagezi ge bafunye bamugaye nti bweyogera ku mmere nti bagibba hmm. abantu bayiwa mu luguudo tebalina mmere <laughs> baali balowooza okumuzanyirako mu nnaku ekumi nennya nti mwemwekweke mu nnaku kumi nannya 14 days kasa mwekweka hmm. museveni naali futinga era nabagambye eggulu nti president nayongerayo ennaku kumi nanya ekyoro tasulawa nadduka ku emmere teriiyo naye yenyini akimanyinti eh, bwebaga bagundi emu eh. bwebagaba gundi enyumba emu babuuka enyumba kumi nti etwamazeeyo eh, naye ngaabantu bawaddeanti ah, bakola bwe bati hmm. akakiiko akareceivinga tekagaba gwe mwalabeko purezidenti ngaasoma nti lisiti eno yeyabawaddeyo eno lisiti bebabigabye asomabalimuzanya akakiiko akakuŋŋaanya sikeekagaba akagaba kali mu prime ministers office akali kaabafere bano baleeta abasajja abalungi okujjako kwabusenga negundi nonabajjira ku diiru ate sudiru naga nti kakati sudiru kamutwale mukooti sudiru yagamba tayagala gundi tayagala kabushenga tayagalakomakubu yabamuba bali babe ayina bato yabawabira mukooti tayinza kuwayo kintu kyonna how many times as, as mandera ranga aponye why don't you contain this man no im not an agent of aponye aponye namulabye ddi namugaga omanye aponye do you know me you think nze simanyi gwe simanyi eri aponye nze nyinza okulya sente kw aponye ekapa enjala nebweba egiruma etya hmm. tesobola kulya mmese namugundu nga nfu mm. namugundu yemesenfu enene nnyo naye bano abawano bano ababbi bano balina kyebatya nti balina midiya kakati the fire was directed to parliament but parliament naye gwagisinga yayisa budget ya 350 billion nabo ne bagakateteremu ekumi aa uh -uh. Ah. Eh, parliament eyina mawulire terina kadaga talina mawulire ne bwayita press conference olwaleero nti kino kyabubbi na kino kyabubbi na kino kyabubbi mwayisa muti ekyobubbi so do this be part of the, the, the, the budget yes kakati mwayisa muti ekyobubbi bamukwatiddeyo kuba talina mawulire kadaga talina mawulire kadaga namugamba nti omuvubuka ekanya hmm. yakola akatabo kekodeyo era kamuleeta mu palamenti kekatabo kolusoga akasooka kodeyo ka how can you be influential and powerful when you don't have ne museve ntayina media kivulaba muzanya ne bamubba zino ne bamubba zino ne bamubba zino tayina amufomidebo kyebasooka okukola nti mumujje kumutabani bwakajuju bamuwasiza omutwe teri alikiddamu muganzi yantwala mu kooti hmm. bakita conferencing era naye yali asaba hmm. mbwomulamuzi nti simwogerako mm. ani muga no let us hear this case expediously tukita conferencing mm -hmm. conferencing kitegeeza bujulizi bwenina naawe tu exchanging weni muganzi so omanyi bamandira bwe kibatamanyi nti gwe kaseera nnya lyo lijja kati nti mya idire no nti mandira yakwatibwako ebya adf allegations of adf nebamusoba eh. mukomera emyaka nge emyezi nga esatu eh. gundi yemukwata mugenyi ono, ono jenu mugenyi eyakubwa amasanyalazi yali head of terrorism kati gwina defamation yompabiraki busajja bukulu kiboyina ebintu biriyo you get an effective public relations office as a omanyinza abasobozi baŋŋamba njogera nnyo n'abasobozi ne baŋga nti tukubuulire diiru bwejja nange njitwala naye njiwona bwonyi waliwo omukazi akusonyiwa naga nti naye omwana womunono akolera eggwanga sijja kumutta hmm. nomugamba nomugamba naga nti naye oli wakusitula nti naye nga gwe tomanyi nti ye mufu naye aga nti amukunja kasigale ku nsi kakati gwe tomanyi nti ogo balumbe waliwo ababeera ku mbaga zaabwe bwe bati naye ngaalabalumbe erwe nga talutegeera ali ku funo so business people they will tell you any businessman would grab that opportunity nti abazze okuleetera bizinesi balina amaanyi olowooza bajja kikola era baakikola ne bateekamu ettaka ekyo kisomesemu pulezidenti naffe baatugobera bwereere museveni yali tamanyi malisigi kyova nabanabakyawanyo balwaizinze seven billioni bazimbe bagezi tulina kyetujja kukola wano nga mirundi atabuse kakati ne bagamba nigwe tebatuziwa sente zange muzindetere oba muziteeke ku akawunti yange mugende mu public service mulabe akawunti yange kubansasulya muziteekeko kuba singuzi joblos siridda mu gavumenti nkolemu mulimu ki i retired primaturely i retired from politics primaturely naye kanot work in this government nja kukola mundala ah, nkugenze ndi mukwano gwa museveni sitoli mukwano gwa gavumenti mu gavumenti nkolemuki okubiremba yesimu nze ndi advisor walionda byeyo walionda byeyo nga babayise bali bakuyise emyaka musanvu walionda byeyo gundi gundi ambayo ah, ah, ah, ambayo bwaba akubira ba advisors esimu eh, ankubira takubira no ne kadi za omanyi nti advisor ogenda ku mukolo bamwizo mu aka kadde kalamba omanyi nti advisor bamutulitinga mu dwaliro aina gundi medical care mm. bali bali byenga njisa bayo oba toyagala bwagazi ah, sikiriiyo akange kasiimo kayitiraawo bakutere sente bbiliyonibaziraizinze oli omusajja mugagga yakutte 5 biliyoni nasasulira bana abavuka ababbye nizidde before tuesday musafe yebaga nti tuesday nkuyolerawo eh? nga bwazirya dda oli yaganya okusesema kakati kati ebyo mumawulire tebikolaki hmm. tebiriimu thats why the public the fire is directed to chi nti gwe munso muli empapula zamawulire nyingi nogamba hmm. nti ebigezo byabaana birina kavakalinga lupapula lwamawulire what if this was a package ngeyisibwa mu rc do i need to read these papers kati esigula new vision sibusoma no buuza muganda ngaonanvuga i don't buy new vision era bwoba yagala ekintu kya new vision bakimbulya bubulizi oba nga musanze wanensikaningamu Mm. kubanga new vision nebukedde lupapula lwa malis nti kabushenga yakubiddwa naye timukitegeera nti kabushenga yakubiddwa pulezidenti museveni yawandiika ebbaluwa after investigations nawandiikira akulu arrest omusajja gwe bayita werike n'omusajja gwe bayita tuli agenda new vision yakuba nti pulezidenti alagidde bakwate md museveni zireeta nga bifudde kabushenga yakubiddwa ne fitinayo is another victim kalusinga yakubiddwa pulezidenti gundi nembagamba nti omusajja gwe bayita lagu yakulira gundi yakulira amalondiro ga gavumenti naye moses ali yasaba inieleeta ayagala ente bisatu gundi oyo lagu naguza omusajja ente ebikumi bina namuga nti waliyo kalantini omusajja nagende waigigi namuwabira kati kabusenga fire egidirectinga kuani faya yitayire kitinga kwani kusempija mbu yaso ya, ya eh, breeders obulume bwe baamuwa kabusenga yakubiddwa lagu yakwatiddwa ate it, it, it is lwaki yeye abeera ku bantu abo bwe bati mbadde mbaleetedde akatabo kankatadde wani akatutte oh, kakano ah, baganda politicians the politics of wele bano bonna kabusenga yabakuba mu mawulire ge ono gundi mbuga eyabaleetedde eh, olupapula bwe baali bamuvunaana e sweden olupapula lwebaleeta olwobujulizi lwabukedde mm-hmm. it was translated from buked mm-hmm. ono nassali kabusenga yamukuba namujja mu gavumenti ono kivumbi kabusenga yagamba nti ono yagula etoireti ya lunaana new vision ono onaani ono eh, ona asumani rukwago ps kabusenga yamukuba kyovula banku basulutaani kubanga ono omwa aleeta omwana ayonona ebintu ewakage mukuba basulutaani omumala